бүгін бір актуалды мәселе жөнінде сөз қыламыз дедік алда болса ақша жөнінде сөйлесеміз ақша ақша өзі қаяқтан келіп шықты мұның тарихы кем бұға қызықты емнеге азыркы күндө қағаз менен жүрөбүз а маанавий жагынан алганда эмне үчүн мына ушул кагаз бүтүндөй адам затынын дээрлик көпчүлүгүнүн эгер бүтүндөй болбосо Ойыны елеп алған күчү эмнеде акчанын эмне үчүн акча дегенде аткенен тағытып адам баласы уйкусу қачады. Ақча үшін, қойшы, қылмыштардың дейірлік бір 90% Ақча үшін болса керек Ақша эмне үшін мотивация эмне үшін жашоого тартат эмне үшін жашоого түртөт қантип шық берет акча емне бул акча ошол жөнүндө сөз кылабыз өзгөчө акча маселесинде акчасы акча жөнүндө ой кылынбай келип келип туруп отуз жыл мурда эгемендүүлүк берилди да акча жөнүндө ойлонсо болот экен акча жөнүндө түшүнүктөр бар экен деп ошол учурда акча жөнүндө калыптанып калган бүдө ойлор бүгүн үстөмдүк кылып жүрөт мисалы үчүн акча баардык маселени чечет экен деген ой пайда болду ошол жөнүндө сөз кылгыбыз келет акча баардык маселени чечет турбайбы деп ойлонуп калдык ақша үшін бардық нерсеге даяр болдук албетте советтер союзунда бұл болбогон сөз бұл туура эмес сөз болчу кантип сен ақшаға алмаштырасың кантип сен мекениңди акчага алмаштырасың кантип сен аброюңду ақшаға сатасың Кантип сен соолугуңду ақшаға сатасың Кантип сен ақшаға акчага ақшаға деп ну бұл өтө уят өтө төмөн көрүнүш болчу азыр ушундай уят бізде сөзімізде қалды көпшіліктің сөзінде бірок затында мекенді ақшаға сатады жерді ақшаға сатады намысты ақшаға сатады денсаулықты ақшаға сатады уақытты ақшаға сатады реалдуулук ұшындай. ушундай маселе эмнеде биз ошону акчага деп билбейбиз да мен мекенімді ақшаға саттым десе несі жаман ну атолдығын алмаштырдым несі жаман қантип ақшаға сатылды деп есептеледі бұл ну қараңыздар ну жөнөкөй эле бұл жерде айлық жоқ иш жоқ башка жақта айлық бар иш бар акчабы ақша демек бұл жердің атулдың атуулдугунан шығып, айлықты көп бере турган жердеги атуулдукка турат атуулдукка туруу деген эмне мен мынау элден элем документім бар болчу ушул элдин өкүлү деген атуулу деген мен ушул документимди тапшырдым мен эми бул элдин эли эмесмин адамы эмесмин мен мұнағы элдин адамдыгын кабыл алдым мен эми муногу элдин адамы болом мұнағы элден болом и пайгамбарыбыз да айтып атат сен өзүңдү кимденмин деп эсептесең ошондонсуң сен өзүңдү документалдуу түрдө эми башка элдин адамымын дедиң да ал элдин мамлекети а бул биздин адам деп айлығын төлейді балдарыңа мектеп береді балабақша береді орысаң тарлайды ұлытың бәлкім бияқта қалады жүрегің бәлкім бияқта қалады ата енең бияқта ну затында сен жашауыңды аяққа бердің атулдық деген ошол бұл эмне үчүн бердиң биринчиден эгер жашоо жеңил болсо демек жашоого алмаштырдың эгер акча көп берип атса акчага бердиң атуулдукту кээ бир адамдар бар өмүрү атуулдук эмес ушул жерден чыккысы келбеген адамдар бар өлсөм ушул жерде өлөм деген адамдар алар мынау сөзді аябай катуу кабыл алат атолдығын алмаштыргандар деле катуу кабыл алат эмне дейт мен жыргаганыман биякта жүрөмбү дейт ооба да өзү чындыгында жыргаганынан жүрөт эмнеге биякта жыргабайт экен мен аякта жыргайт экенмин деп баягы алмаштырды анан аякты алмаштырып алып мен жыргаган жокмун деген деген туура эмес да кудайга шүгүр деш керек айтайын дегеним демек мекенди сатса болобу болот бирок айтсаң теригет ден ә, денсаулықты сатқандар бар қантеп ақшаны алады бірақ аяйды өзінен ақшаны аз деп есептейді да өзінен аяп начар тамақтанады сапатсыз тамақтанады сапатсыз тамақтану аллах тағала берген керемет денені талқалайды арзан тамақ бұл сапатсыз жалған тамақ кеді мен опилка деп қоямын қырынды тамақ бұл денсаулықты өлтіреді мұны жашырғанда эмне мына жашыл болып көрүнгөнү менен бул бадыраң эмес дарыга бышырылган теплицадагы бир өсүмдүк кызарып турганы менен бул помидор деп коебуз кызарып турса эле чындыгында теплицада эмнелерди гана бербеди күнөсканада қандай ғана дары бербеди буга арзан болса алып жедик эко помидор қымбат тұрады эко бадыраң қымбат тұрады анда біз акчаны аяйбыз арзан арзан оқаттарды жейбиз ошондуктан арзан оқаттарды аябай қос кылып шығарып коет koltuğuna алданып çeviriyor. Dil soluğu ауырып жатса да адам ауырып жатса да, өзінен ақшаны аяйды да барып тұрып атайы жасалма дарын алып ішеді эмнеге арзан подделка фейк дарын алып ішеді арзан дарының да не дейді мен ауырып аттым эле кымбатын эле берчи дегендер сейрек денсаулықты саттық па саттық ақшаға уақыт уақытты қанша сатады бир бір айлық өмірді 15 беш мың сомға сатады жоқ мен иштеп атам дейді ал сатып атам деген жоқ мен иштеп атам дейді затында он беш мың сом саға бер мен бір айлық өмірімді саға берем деген сөз сен кім мен саған неге береді екенмін мен өзіме керек дейби жоқ ага акча керек эми бир айлык өмүрдү эмес мен болған күнүнө сегиз саат эле иштейм дейт а калган убактысын эмне кылат калган убактысын акча таба алабы талқылаған уақыттан таба алмайды демек сол сегіз сағатты телеш үшін қалған алты сағатын дағы береді ертең ішке барыш керек еле ертең ішке барыш керек еле тойға да барбайды туған да барбайды іш бар іштен қалам мына айлықшылық құлдық бұл не болды уақытысын сату болды қадір бар құн сату бар ну бір білімсіздің қолына келіп істейтін сенің білімің бар ал нәрсені білмейді сен бардығын білесің бірақ сен андан көз көзқарасың қадір бартың андан терең ой төмен шеф деп аны төрге отырғызады сен аға қызмат қыласың эмнеге айлық төлеген үшін қойшы егер де біз мындай қату айта тұрған болсақ и ақиқатын айта тұрған болсақ мынау шындай мен аспаннан түшкен емеспін мен өзім жиырма жылдан ашық айлыққа іштеген кішімін дейлі отыз жылға жақын жана ошонда советтик ой ақша акча акча эмес бир сапат керек абырой керек биіктік керек деп жүріп іштей беріп тұрбыз келешекті де сатып жеген екенбіз құдайға шүкір бір күн ой келіп өзімше эле эркиндикке чыкпаймынбы дегенде қорқыныш пайда болды а мен өзім ақша тағып жашай аламын ба Қолыман келе ушул нерсе деп коркунуч пайда болды мен түшүнөм көпчүлүк ушул коркунучтан коркуп койчу өзін таба алмай қинал, қиналғандан гөрі то есть қиыншылықтан қорқып ақшаны іштеп жүреді дейді пенсияға шығып алсам пенсия міне ақша төрт мың сом пенсия емнеге жетеді егер төрт мың болса аптекаға шейінгі жол керек еді жетпейді и берді кейбір билікке ұмтылғандар ушул мәселені шайқайды пенсияны көтереміз дейді айлықты көтереміз иш орындарын пайда кылабыз дейді айлыққа үйреніп қалған адамдар а деп үміт қылады бирок біз иш орындарын бере турган мамлекет эмеспиз анткени биз капиталисттик мамлекет иш орундарын ишкерлер берет мамлекет болгону кантип иштеш керек қанша саат іштеш керек мына ошол эрежелерди түзөт мамлекет оюндун эрежесинин автору оюнчулар бул ишкерлер шарт түзүп берет мыйзамдар менен алардын аткарылуусун көзөмөлдөйт а иш орундарын ишкерлер а ишкерлер эмне үчүн жок бизде баардыгы айлык издеп миграцияга чыгып кеткен ишкерлик кылам дегендер чыгып кеткен эмнеге акча болсо бүт проблеманы чечилет түшүнүк ушундай бул биринчиси акча болсо баардыгын чечебиз демек негизги маселе акча экен да акча болуш керек экен да акчаң болсо танкасың деген идеология кандай кылсаң ошондой кыл акча тап денсаулығыңды сатсаң сат мекеніңді сатсаң сат абыройыңды сатсаң сат ақша бол анан бүтті қайра сатып аламыз дейді екен ақшаны қайра сатып аламыз өзгөчө абройду да қайра сатып ақшаң болса элдер келе береді сенікіне абыройлусуң деп ошондуктан кээ балким бай көрүнөт жиптерди минет моюндарында алтындар бар бирок артын карасаң кредит кредитке алган баардыгын карызга алган өмірі қарыз тілеп өтіп жатады эмнеге ну ақшаң болса бай көрүнсөң демек абыройлысың бір сөз менен ақшаға акчага мамилебиз аябай туура эмес экен туугандар акчага мамилебизди оңдомоюнча акча бизди сүйрөп жүрө берет